Hah? Emang lu siapa? Lu bilang lu hebat. Ah, enggak, gue nggak suka aja. Dia tuh orangnya suka nyuruh-nyuruh orang ya kan. Kalau dia iya. merintah harus mau semuanya. Apa yang dia mau harus diprint, harus diturutin semuanya. Gue nggak suka aja kayak gitu. Emang lo pikir lo siapa? Hah? Lo pikir lo artis? Tapi, ya? Lo sama gue lebih artisan gue tau gak lo? <laughs> Justru karena kegantengan gue ya, lo tetap bertahan jadi seorang artis yang hebat. Eh gimana dia mau nginget? Dia kan dibawa pengaruhnya oleh Syabut. Eh oh, jadi lo yang memberikan obat-obatan kepada dia. Jadi dia. Dia yang eh, mempengaruhi Raffi Ahmad. Eh, nggak ada. Denny Darko. Aibon, Aibon, pengaruh Aibon. <laughs> beneran. Iya. Enggak, lo beneran. Jadi lo kemarin tuh ini gue ceritain Emang ya. beneran gak ingat? Mungkin, ceritain ya. Mungkin ada beberapa orang yang belum lihat. Ya. ah, jauh. tahu lagi ingetin. Gue ceritain gitu ke Chan bisa ya? ya. Jadi kamu tuh kemarin dipengaruhin. Aku juga sebenarnya pengen ingetin kamu loh, Chan. Eh. Gak ada. Dihipnotis, dihipnotis. Uh. Itu kan- kan serius gue. Seri Alah, lo mah serius gue. Emang siapa? Tapi malam hari ini ya kita akan menghipnotis satu orang lagi. Sama, oh. eh bukan. <laughs> Bukan, kurang ajar lo. Kurang ajar lo. Koyor iya, ya. iya, aja mau orang tua lo palanya. Nah, itu tuh lihat lihat itu, Disuruh tuh lihat lihat Berani dong. Berani dong. Masa di hipnotisnya nggak berani? Nembak Gracia Indri berani. Oke, oke. Kebongkar semua kebongkar. Ntar, hati-hati lo. Pipi gue parah banget tadi. Hah? Pipi gue tadi parah banget. Marah-marah Olga. Marah-marah Olga. Kau pas tidur lelap, santai, relax. Bayangkan, bayangkan tidak di sini, berada di kamar atau dimanapun tempat yang kamu sukai, relax sekali. Papa turun Pak dari syuting. Eh, eh, oh, iya. eh. Dia mau dia mau ngeplos Dia mau mundur dari 100 sampai 100 setiap hitungannya. Membuat lebih relax, lebih santai. Keren lebih penonton. nyaman daripada sebelumnya. Sebentar lagi semua kata-kata saya adalah realita dan realita ini mengatakan ke alam bawah sadar seorang Tara Budiman untuk mengatakan semuanya sejujur-jujurnya sebenar-benarnya. Jika dimengerti, dianggukkan kepalanya sekarang. Bagus sekali. Sambil terus rileks, semakin rileks, semakin santai, semakin ingin mengungkapkan semua kebenaran, semua kejujuran. Oke, okay. nah sebentar lagi semua kebenaran itu akan mengalir dengan mudah. Semudah saya akan menepuk pundak kamu seperti ini setiap saatnya. Oke. Okay. Boleh mungkin diceritakan kira-kira gimana perasaan kamu terhadap Olga Syaputra? Ya perasaan saya senang karena saya udah dibantu sama Olga. Kalau tanpa jasa dan ilmu dari Olga mungkin saya tidak bisa seperti ini sekarang. Uh, Ada sesuatu yang mungkin uh, berkesan selama ini atau mungkin uh, ini semua terjadi karena bantuan Olga. Apa kira-kira? Semuanya berkesan sih mulai dari uh, ilmu yang diberikan, mulai dari segala sesuatunya, kesempatan untuk menjadi host, untuk menjadi presenter, untuk menjadi komedian, semuanya sangat berkesan sih. Dan Olga satu-satunya orang yang saya kenal sangatlah tulus membantu temannya sendiri. Uh, kalau dari keluarga kira-kira melihat Olga ini seperti apa atau mungkin bisa diceritakan apakah uh, ayah atau ibu atau apa bisa diceritakan? Kalau dari keluarga saya sendiri uh, mereka sangat senang sih karena mereka melihat ketulusan di Olga Syaputra dengan membantu orang banyak apalagi ayah saya karena ayah saya salah satu orang yang tahu perjuangan saya dan nggak cuma ayah saya tapi ya beliaulah yang selalu mensupport saya gitu. Itu sih. Ada pertanyaan mungkin nggak dari saya dan kamu juga akan harus menjawab dengan sejujur-jujurnya. Luna mau nanya apa? Kangen nggak sama ayahnya? Oh iya, saya nggak tahu. Saya kira kamu masih sering ketemu ayah. Kamu kangen nggak sama ayah kamu? Kangen. Kenapa kangen dan emangnya jarang ketemu? Kenapa kok kangen? Emang jarang ketemu atau gimana? karena nggak bisa ketemu lagi nggak bisa ketemu aja karena kesibukan saya juga dan dan emang ya eh, saya nggak ada waktu bukan saya nggak punya waktu tapi kesibukan saya dan kesibukan ayah saya jadi kita nggak pernah sama sekali nggak pernah ketemu dan uh, hal yang paling saya sesalkan adalah uh, eh, sesal, ya saya saya tidak pernah menyesal cuman saya hanya sedih aja kenapa saya tidak pernah sedikit pun mempunyai waktu untuk keluarga saya sendiri gitu itu sih cuman mereka mm, keluarga saya tahu kalau saya melakukan ini semua buat mereka juga karena satu impian saya adalah untuk menaikkan derajat ke keluarga saya untuk membahagiakan yang pertama ayah saya karena dari saya kecil dari saya umur tiga umur lima tahun saya dirawat oleh ayah saya yang notabene sebenarnya tidak tidak pernah tahu cara gimana mengurus anak, tapi dia berusaha keras untuk untuk bisa mengurus saya dan mungkin mungkin sekarang papa saya lagi nonton atau mungkin karena setiap hari dia memantau saya. Saya cuma bilang terima kasih udah menjadi ayah terbaik untuk saya. Tara, saya mau tanya sama kamu dong. Kan Tara tadi bilang, Tara tuh dari kecil kedua orang tuanya berpisah dan ayahnya yang mengurus Tara. Tara ngerasa bahwa papa tuh selalu walaupun pasti beda ya seorang ibu sama seorang ayah cara mengurusnya, tapi dia berusaha untuk selalu bisa menjadi orang tua yang terbaik buat Tara. Tapi sekarang kenapa Tara nggak berusaha untuk make time, membuat waktu gitu untuk bisa menghabiskan waktu minimal mungkin dua jam lah seminggu gitu untuk bisa bareng-bareng sama ayah kamu. Karena kan seperti yang kita tahu Papa nggak mungkin selama lamanya di sini, Tara juga nggak mungkin selama lamanya di sini. Kenapa? Boleh dijawab Tara. Sebenarnya bukan nggak mau sih, saya um, apapun saya lakukan untuk keluarga saya, bahkan nyawa saya sekalipun saya berikan untuk keluarga saya. Ayah saya tuh uh, saya tidak saya nggak bisa ketemu karena emang keadaan sih, keadaan yang tidak bisa membuat saya dan ayah saya untuk bertemu. Jadi tapi saya percaya kok ketika keadaan itu sudah membaik, nantinya saya akan bisa ketemu sama ayah saya. Amin. Amin. Semoga apa yang dialami Tara Amin. bisa menginspirasi hmm. kita semua. Sekarang sebentar lagi kamu akan mendengarkan suara tepuk tangan dan itu artinya kamu akan kembali lagi ke studio campur-campur bersama kita semua. Satu, dua, tiga. aja lu dorong-dorong tadi. Lu jahat ternyata. Wah, jahat. Lu ngejelek-jelekin gue. Ngejelek-jelekin kita. Tahu lo enggak eh, lu enggak Musuh dalam selimut cabai dalam tahu putih dalam lipatan. Mana tadi bilangnya apa? Cabai dalam apa? Cabai dalam tahu. Cabai dalam, dalam tahu. Buting dalam lipatan. Buting dalam lipatan. Musuh dalam selimut. Yeah. Ah. Eh. Kalau Melani bukan cabai dalam tahu. Ya, aku tahu. Cabai-cabean. gitu. Eh, cabai-cabean. Dia ngomong gitu tahu. Enggak gua benci. Dasar kamu fitness. Fitness. Apa sih lu tembem? Sini, sini lu. Tara. Udah belum? Tara. Melani kasih tahu ke Tara. Tara, tadi kamu tuh baru dihipnotis. Ah. Tapi omongan kamu tuh semuanya positif. Jadi Tara tuh bilang katanya Olga Hah? adalah salah positif. seorang... Positif? Oh, ya. Pikirannya. Jadi, cari iya. notis Olga nggak? Jengok, gua ajak kan. Ayo, jangan banget. Olga, Olga dari. Nah, mulai hari ini gue stop kerjaan lo. Itu lebih kuat daripada hipnotis nih. Lebih parah itu dari hipnotis. Oke, berarti kan kelihatan nih anak lu si Tara baik, ya kan? Anak baik. Gue pas ini apa dulu? Lu baik, anak gue baik. Enggak baik. Lu namanya anak gue baik. Heeh. Eh, ini ngomongin apa? Apa tuh? Ini, ini, ini anak lo bukan sih? Katanya anak dia baik. kan? Iya. Saya mau nanya, ini kan kebetulan semuanya para pemain. Saya mau nanya sama kamu, ini siapa ya? Dengerin. Bumerani. OB Antv. Ya. orang gila yang cawang